أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور ستبصر تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طالبين ذلك العذاب ولعذاب الآخرة كذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصالح لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما